آهنگ معما آهنگ معما سه ضربی هست فای دیز و دو دیز سرکلیدمون هست هر سیاه برابر یک شماره و با سرعت پایین شروع نواختن میکنیم یک دو سه فور دو زلفا دو سیفا یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک do diez. Se, mi, fa, mi, do, do, se, mi, fa, mi, yek, do, se, yek, do, se, yek, do, se. دو دیز دو سه یک دو سه سکوت یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه سکوت تکرار بالا تقدیم همه شما عزیزان